این برد از پرتای مکتب این برد از در زیده قام رهبر از جوش مردم از کفی دستی خیابان از کفی دستی خیابان از برد از پرتای مکتب مین برد از در زیده رهبر از جوش مردم از کفی دستی خیابان از کفی دستی خیابان کشوری ملتی زندوز کشوری ملتی مزدان کشوری ملتی از دمی آتش گذشتی چون سیاوش کردی آتش را تو خاموش از سری سرحد گرفتی هر مهاجی را در آغوش جنگ را کردی فراموش کردی فراموش از دمی آتش گذشتی چون سیاوش کردی آتش را تو خاموش از سری سرحد گرفتی هر مهاجی را در آغوش جنگ را کردی فرامو دولتت را کرده کفشه بستکاری نقب شرشب بستکاری نقب انزا بستکاری چار مغزک بستکاری گیسی راغام همچو آن همچو شوید همچو پولان دولتت را کرده کفشر بستکاری نقب شرشب کاری شهرستان کاری چار مدزک بستکاری گیسی روان